Marekani imekanusha madai kwamba ilipanga shambulio la ndege isiyokuwa na rubani inayodaiwa kuishambulia Kremlin siku ya Jumatano kwa lengo la kumuua Rais Vladimir Putin. Siku moja baada ya kuishutumu Ukraine kwa kutekeleza shambulio hilo, msemaji wa Putin amesema lilifanywa kwa usaidizi wa Washington. Msemaji wa usalama wa taifa nchini Marekani John Kirby ameyaita kuwa ni madai ya kejeli, huku Ukraine imesema haihusiki na shambulio linalodaiwa na kushutumu Moscow kwa kupanga tukio hilo ili kuendeleza vita zaidi. Licha ya kwamba mashambulio ya Urusi yameendelea bila kupungua, watu 21 waliuawa Jumatano katika jimbo la Kherson lililopo kusini mwa Ukraine, bado hakuna dalili kwa upande wa Urusi ya kufanya mashambulizi makali. Jumapili jioni ndege isiyokuwa na rubani iligunduliwa katika mji mkuu wa Ukraine katika eneo ambalo sio mbali sana na ofisi ya rais. Maafisa baadaye walikiri kuwa ilikuwa ni droni ya Ukraine ambayo ilikuwa imepoteza udhibiti na kwamba iliharibiwa ili kuepusha athari mbaya. Mimi ni Watts na hii ni News and Updates.